Beber korbi naju naju tanga bingwe. Boy tem tam tem na bo slow boy. Sun ne ko te si gawe Woi, belakang lu pada nyai bah. Woi, woi, du, woi, lalla, woi, lalla. Anak musuh mah semua ore. Lalla, woi. Lo mah ore ini, woi. Eh, mana bila ada waso ore, dengan buka wajan kita stres biar. Fikan tonu lah, kamu holang ore, ya, orang buka wajan kita stres biar. Bala ni jiwa. Eh. Ah, ni ba me ore ore ko na patanga we, na ya patanga ba, man wala bu we. Kaya mama bukan no pala ko relax we, am so bo ba we. so ah. di wa ilu anga so mbe parola anga yo dina na gane dan dina kadi ko mo le ori saja man so man admi wa fi ne kale so so fi ori di saja wa bana man wala dara yo ne li ara ni rek la la yang tinggal ka ke lo lu ndogu di kram ni sing ndogu di ko jial son A few moments later la kaluwat de kala ya, tay orle bo wala tanga sa te ma mi ji halal na be halal wa tay mom bu ma dem ya halal walang-walang woko black. Dang ma may bear force. black, black, din demo twen mungi ngena law fifi. Sun no person. Okay, Okay. Sun person. No mo ge hanso. Sun Hmm. Kaya kaya, kaya. Ito na lang, ito na na Get out of here. I'm gonna. Come on, fuck. Get out of A few moments later. Wala kayo umiyay tila din na roman dem na sa muna bed chain, bed talks Yeah man, they will for over. Or wala overla tip, or we can be there sa. Level over la, over la, saf la boy. La lay gis ni mburu. Da na ciom mburu. Da no sacha ordi sacha. Man mburu. Lekko man mburu de. Mama xol lekko man mburu sa. Yo legi suma suma mburu bi nga don ciom. Ke ke ke ke ah. fay togal togal togal. Haram dem sena xusuma. Har har. depan belakang belakang langsung ke depan biar ke depan biar ke depan the next day mas deh mas next time semua lebih nang wara m nggak wara or jangan or nggak mel abu belum ini abu belum ada m dua lena or T or nggak T T or mana ah lala lah wah de orla, ¿ah?